Matabi mata. Matabi mata. Dirty. Hugaw. No. Yes. One. Two. Matabi mata. Matabi mata. Ikaw, dirty. Dirty. Yes. Ice. Ice. Ice. Then, toga papa. Toga papa. Wala po yan. Toga papa. Toga papa. Papa, toga. Papa. Mm, toga papa. Tawag ka, kuya. Papa! Hmm, tawag ka, papa. Kusga. Kusga. Tawag ka, papa. Tawag ka, papa ba? Tawag ka. Tawag ka. Tawag ka. Tawag hmm, ah. Ah, ah.